gure informazioa ezabatzeko, ezabatu botoian klik egin dugunez pentsa dezakegu informazioa ezabatuta dagoela, segurua dela. Baina hau ez da beti horrela. Gaiua eskutsarretan eroriz gero, zenbait kasutan posible da berez ezabatuta zegoen informazioa, metodo batzuen bidez, berreskurua atua Horrela, gure argazkiak eta dokumentuak lortu daitezke, gure informazio pertsonal eta konfidentziala lortuz, gure segurtasuna arriskuan jarriz azkenean. Hau ekiditeko, era bezalako programak dauzkagu, ezabatze segura bermatzen digutenak. Informazio gehiagorako, joan zaitez beraien web ofizialera.